In alle sectoren van de maatschappij krijgt de technologie een heel belangrijke rol. En dan vind ik het natuurlijk zeer leuk dat we hier al nu al te maken mee krijgen. De eerste keer dat je het mag doen is van, oei, je krijgt plots iets in je handen waar, dat je, waar, dat je eventueel van gedroomd hebt. Het project Tico wordt eigenlijk uitgetest hier aan de QLAC. Dus de QLAC wordt gezien als een proeftuin hiervoor. En als student vind ik dat aangenaam, omdat dat eigenlijk een beetje een bevestiging is van de kwaliteit van het onderwijs hier. Lessen zijn uiteraard nog altijd het belangrijkste. Dit is een ondersteunend middel, dit is een hulpmiddel, maar die veel mogelijkheden biedt. Ja, en dat is het leuke eraan. Voor mijn opleiding geneeskunde vind ik de TICO-technologie ook een meerwaarde. Eh, er kunnen lessen opgenomen worden en achteraf opnieuw bekeken worden, maar ook tijdens de les kunnen we bijvoorbeeld vragen stellen via een online tool. Eh, silent questions genaamd. Door gebruik te maken van de silent questions is de drempel om een vraag te stellen, zeker in grote groep, een stuk lager. Deelnemers kunnen daarboven ook inpikken op elkaars vragen of bedenkingen. Deelnemers kunnen ook bedenkingen, vragen of meningen van andere deelnemers gaan liken, waardoor de gastdocenten wel weet welke vragen dringend zijn, welke meningen door meerdere deelnemers worden gedeeld en kan daar eigenlijk heel snel eh, op gaan inpikken. En hoe meer likes studenten krijgen, hoe hoger de vraag in de lijst komt te staan. En dan kan ik eigenlijk ook makkelijk zien van waar eh, situeren zich de grootste problemen of waar situeren zich de belangrijkste vragen. Hoewel de deelnemers tijdens zo'n avondlezing ook wel bezig zijn met hun smartphone of hun tablet en op die manier hun aandacht eigenlijk over verschillende media moeten gaan verdelen, denk ik toch dat het best wel een meerwaarde is om die silent questions te gaan behouden, omdat de deelnemers meer gaan nadenken over die inhoud en op die manier meer gaan opsteken van de lezing. als je als docent een vraag stelt, ja, dan krijg je eh, misschien een vijftal vingers in de lucht, het zijn altijd dezelfde mensen, maar de grote groep bereik je niet. Polls dienen eigenlijk vooral om, om een idee te krijgen bij het begin van de les wat leeft bij studenten. Het is vooral leuk als in het begin van een hoorcollege er bepaalde vragen gesteld worden, omdat je dan eigenlijk ook al weet van over wat gaat dit hoorcollege eigenlijk gaan. Een tweede grote voordeel eh, van die technologie is eigenlijk dat je een heel snelle indicatie krijgt of dat studenten wel alles goed begrijpen en, en mee zijn met de leerstof. En het zijn ook uh, voorbeeldvragen van een examen waardoor je vooral als eerste jaar ehm, wel kan weten uh, waaraan je kan verwachten op het examen zelf. Ook van mijn medestudenten heb ik al veel enthousiasme gehoord over het delen van schermen bijvoorbeeld, want dan maakt het eh, groepswerk heel veel makkelijker en aangenamer. Dat is een scherm waar je met meerdere computers tegelijkertijd op kan. Dus je moet gewoon verbinden met dat scherm, dat duurt een seconde of tien. Het is bijna magisch wat, dat wat dat je ziet gebeuren. studenten brengen hun, laptop mee en hop, ze weten hoe dat zij ervoor kunnen zorgen, zonder kamers te sleuren of wat dan ook, dat hun scherm toch in één keer kan gedeeld worden. Je fysica of je statistiek moet je twee keer uitleggen, maar dat moet je geen twee keer uitleggen, daar zijn ze ontzettend snel mee weg. En je kunt eh, bijvoorbeeld ook met meerdere computers tegelijkertijd daarop gaan. Dus eh, dan kun je bijvoorbeeld twee of drie of vier schermen zien van andere teamleden. En zo kan iedereen zien wat, eh, waar hij iets interessants hebt gevonden. Door te projecteren konden we ook makkelijk problemen aanduiden en uitleggen voor de hele groep. Dat was ook handig als je even niet mee was, moest je niet direct naar assistent roepen. Kon je samen met je medestudenten zoeken naar de oplossing. Hier in het collaboratorium gebruik ik de functionaliteit van het schermendelen. Dat betekent dat de studenten elk een scherm kunnen openzetten en dat die dan samen getoond worden op het groepsscherm. Ik vind het een interessante uitdaging over wat het schermendelen meebrengt aan het management van heel uh, zo'n groepsgebeuren. Een extra moeilijkheid aan deze manier van werken is misschien wel dat eh, er altijd studenten zijn die in een groep een beetje verloren lopen of die eh, minder te zeggen hebben in een groep als iemand anders de leiding neemt. Dus het is wel een extra uitdaging als docent om eh, daarop in te spelen en om iedereen evenveel aan bod te laten komen. De studenten gaan op zelfstandige basis dus schermen gaan gebruiken om hun resultaten dat ze bekomen hebben, bijvoorbeeld een technische tekening van hun wagentje of een stuk code dat ze geschreven hebben, om hun wagentje dan zelfstandig te laten rijden. Zij zelf gebruiken die wel om dan hun resultaten mee te delen aan hun groepsgenoten. Binnen de lessen gedragsneurowetenschappen maak ik eigenlijk gebruik van de collaboratieve leerruimte. En daar is het doel eigenlijk om, om de klassieke voorcolleges af te wisselen met eh, meer een interactieve werkvorm waarbij eigenlijk studenten echt kunnen samenwerken. Daar biedt eigenlijk de technologie de mogelijkheid om, om eigenlijk alles te doen wat ik wou doen in die vorige werkcolleges al. Dus ik gebruikte min of meer al die techniek. Maar toen moesten studenten samen kijken op één laptop, op één pc. Terwijl nu eigenlijk verschillende schermen kunnen worden gedeeld. We hebben al een aantal keren de schermen gebruikt, ook in de BIP en de groepswerkruimtes. Eh, het is heel handig eh, omdat je dan bijvoorbeeld de opdracht op een rood scherm kan projecteren. Door de Tekel-technologie ook in het leercentrum in te zetten, kunnen studenten in een informele leercontext verder werken met de technologie die ook in de lescontext wordt gebruikt. De presentatieruimte is een groepswerkruimte die specifiek is uitgerust voor het inoefenen van presentaties. Het is een informele leeromgeving waar studenten zelf aan de slag kunnen en presentaties kunnen opnemen, inoefenen en evalueren. past heel goed in het uh, multicampus project van de eh, KU Leuven, waarbij de verschillende campussen, nieuwe campussen ook van de eh, universiteit, nu nauw met elkaar kunnen verbonden zijn en ook toelaten dat studenten interactief met een docent ook van op afstand eh, de lessen kunnen volgen. Zo kan eh, de specialiteit die eh, op het vlak van onderzoek gesitueerd is op een bepaalde campus van nut zijn voor studenten die op een andere campus de lessen volgen. Als postuniversitair centrum benutten we graag het op de campus aanwezige potentieel aan educatieve technologie. Onder andere om voor de deelnemers die dat wensen hun deelname aan permanente vorming los te koppelen van tijd en plaats. Met de introductie van multilocatieleren en het TECO-project kunnen we de ondersteuning van onze werkstudenten nu op een nog hoger niveau gaan tillen. Een volgende stap die we binnen het TECO-project graag willen verkennen is het multilocatieleren, waarbij we de livestream willen verrijken met meer interactief en collaboratief leren. In de zeer nabije toekomst kunnen onze werkstudenten dankzij dit project persoonlijk contact hebben met leden van het onderwijsteam, van op hun werkplaats vanuit het buitenland van op een andere campus van thuis. Op die manier willen we een sterker groepsgevoel, community tussen de deelnemers creëren en ook meer directe interactiviteit met de docent realiseren. Ik denk dat eh, naar de toekomst toe eh, TECOL eh, nog kan verbeteren. Eerst en vooral op het vlak van de technologie. op basis van de ervaringen van de docenten zou men kunnen kijken waar is de technologie makkelijk in gebruik, maar misschien ook nog wel wat minder makkelijk in gebruik. Ik zou het leuk vinden dat de proffen meer silent questions gaan gebruiken, ehm, omdat het wel makkelijk is dat je dan eigenlijk anoniem vragen kunt stellen. Ook voor de zuchtere studenten onder ons, dat ze niet de hand moeten opsteken grote groepen. Ehm, als ze niet durven dat het wel makkelijk is, dat dan online kunnen doen via Tico. Een tweede belangrijk iets is denk ik dat er heel wat meer onderzoek nog nodig is hoe dat je eh, die technologie het best gaat gaan gebruiken. Nu is Tico eigenlijk nog een beetje in de testfase hier aan de CULAC. maar dat zou heel leuk zijn moest het kunnen uitgebreid worden naar andere campussen. Zelf vertrek ik volgend jaar naar Leuven en ik zou daar heel graag van verder profiteren.